خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان و همکاران محترم و مشتریان محترم کارگزاری مبین سرمایه بنده احسان کامیابی هستم با آموزش قسمت 29 از سری آموزش های تحلیل تکنیکال و قسمت 12 هم از مجموعه الگوهای بازگشتی در کندل های ژاپنی در خدمت شما هستم <clears throat> ما جلسه قبلی اومدیم راجع به بحث تویزرز تاپ اند باتم صحبت کردیم و خدمت شما عرض کردیم که این در واقع تویزرز تاپ و باتم ها یک الگوی بازگشتی فرعی حساب میشن که به نوعی میتونه جلوی رشد قیمت رو بگیره ولی نسبت به الگوهای اصلی دارای به اصطلاح ارزم حضورتون که اون به نوعی قوی بودن و در واقع عوض میخوام من تلفن زنگ زدیم و حواسم پرد شد به نوعی الگوهای فرعی توانایی برگشت رو دارن ولی در حد الگوهای اصلی نمیتونن حالت برگشتی رو انجام بدن ولی خب ما میایم بررسیشون میکنیم و به هر حال بد نیست که اینا رو بدونیم راجع به تویزرز تاپ ها اومدم من صحبت کردم در جایی این اتفاق می افتاد که ما یک محدوده مقاومت بسیار سنگین داشته باشیم به گونه ای که بعد از به وجود آمدن یک شمع سفید یا یک شمع بولیشی که توی بازار توی سقف ایجاد می شد شمع بعد از اون می اومد یک وضعیتی رو پیدا می کرد که در واقع شمع دوم یک حالت برگشتی بود از سری الگوهای اصلی که به نوعی که های کندل اول و های کندل دوم کاملا توی نقطه تشکیل میشد و توانایی رد شدن از اون منطقه مقاومت رو نداشت به عنوان مثال تویزر تاب انت کراس هستش که توی شکل چپتر شکل اوزخام 6 13 آمده نشون داده به این صورت که بعد از ایجاد یک کندل بولیش توی بازار یک کندل در واقع هارامی شفته و باعث سطح قیمت شده و مثلا توی شکل 6 14 که حالت بعدی از تویزرز تاپ هستش اومده تویزرز تاپ اند هنگینگ منو به اصطلاح به نمایش گذاشته و همینطور توی تاپ اند شوتینگ استار من فکر کنم اینا راجبش توی جلسه قبل صحبت کردم بعد میایم وارد بحث tweezers top های حالا مثلا و تویزرز تاپ و dark cloud میشیم یا مثلا tweezers bottom که حالا این چهارتا حالت top بودن میایم بعدش وارد tweezers باتم و هارامی میشیم که بعد از یک ریزش توی بازار که یک کندل ریش اومده شکل گرفته کندل دوم یک حالت در واقع همر هستش و این الگوی همر باعث میشه که این الگوی همر و همچنین این در واقع مینیموم هایی که توی کندل تشکیل شده و همچنین حالت هارامی که این کندل دوم نسبت به کندل اول پیدا کرده باعث افزایش قیمت به سمت بالا میشه یا مثلا شکل 616 اومده راجع به tweezers bottom and piercing pattern توضیح داده که عرض کردم خدمتتون الگوی piercing pattern تقریبا میشه گفتش که هم خانواده دارک کلوت ها هستش با این تفاوت که piercing pattern توی کف تشکیل میشه و دارک کلوت توی سقف معاملاتی بعد از اینکه tweezers bottom و اند این پترن اومده تشکیل شده یک وضعیت reverse ی رو ما میتونیم توی بازار شاهد باشیم فقط نکته این tweezers top و bottom ها این هستش که های معاملات و لوی معاملات کاملا باید اندازه همدیگه باشه یه نکته دیگه من توی جلسه قبلی یادم میاد من دوستان عرض کردم مهم این نیستش که ما صرفا بیایم منتظر کندل دوم باشیم برای اون عمل برگشت میتونه اولین سقف معاملاتی ما توی این محدوده به نتیجه برسه و بعد از یک ریزش دوباره سقف بعدیمون بیاد این کندل دوم توی سقف دوم شک بگیره یعنی هیچ لزومی نداری که دو تا کندل کاملا با همدیگه یعنی به فاصله حالا بدون هیچ گونه فاصله بیان میتونه حالا مثلا چند تا کندل بعدی هم این اتفاق بیفته که عملا توی الگوهای غربی یا الگوهای نموداری یا چارت پترن ها ما میایم تحت عنوان دبل تاپ و دبل باتم این تویزرز تاپ و تویزرز باتم ها رو کاملا با هم دیگه بررسی میکنیم مثالی که آورده توی کتاب استیو نیسون راجع به این بحث به عنوان مثال time نفت سنگین crude oil آورده تو time daily که اومده اینجا یک tweezers top تشکیل داده به نوعی که یک تویزرز تاپ اند بیاریش این گالف پترن تشکیل شده که باعث ریزش قیمت شده و دوباره مثلا توی این منطقه حالا یه piercing pattern زده رفته به سمت بالا و دوباره که قیمت اومده به سمت پایین چون که اومده یک واکنش قیمتی انجام داده روی حالت piercing pattern قبلی یا ارگوی نفوذی که این محدوده داشته و یک دبل تاپ دبل باتم تشکیل داده و با یک تویزرز باتم اند به نوعی میتونه مثلا شوتی حالت دوجی پترن باشه به سمت بالا حرکت کرده دوباره توی این محدوده تویزرز باتم اومده تشکیل شده ببینید کاملا مینیموم های شم ها اندازه همدیگه هستن و قابل این هستن که یک وضعیت reverse رو توی بازار به وجود بیارن که بعدش هم به سمت بالا حرکت کرده و ادامه مسیر رو انجام داده یا مثلا توی مثال بعدی که اومده کشیده این همون در واقع نکته ای بود که خدمت دوستان عرض کردم copper یا مس آورده توی May 1990 توی time daily بررسی کرد یک double bottom اومده اینجا انجام شده و حالا اگه بخوایم مثلا نکته الگوی رو بگیم این هستش که آمده اینجا پایین یک دوجی اینجا به ثمر رسونده به نوعی که این لوی که دوجی تشکیل داده کاملا برابر هست با این لوی که این الگوی بولیش اینگالف ما آمده توی یک دو سه چهار پنج روز معاملاتی بعدش آمده کوپر به نمایش گذاشته که یک حالت دبل باتم اومده تشکیل داده و بعد از اون یک وضعیت ریورس یا برگشتی رو توی بازار به وجود آورده مثال بعدی که اومده زده راجع tweezers bottom هستش توی کانادین دلار که دلار کانادا هستش و time daily یک وضعیت tweezers bottom و بولیش انگار فتن رو به وجود آورده که بعد از اون یک وضعیت reverse ی انجام شده و در واقع دلار کانادا رشد کرده به سمت بالا مثال بعدی راجع به کریس... کریسلر هستش توی time weekly که یک حالت tweezers top هستش و الگوی در واقع هارامی که اینجا به نتیجه رسیده و باعث قیمت به سمت پایین شده علاوه بر اینکه الگوی هارامی هستش یک candle hanging man هم یک candle hanging man هم اینجا به در واقع ثبت رسیده و باعث برگشت قیمت به سمت پایین شده توی شکل بعدی که آمده توی time daily هست wheat فکر میکنم بخار باشه اگه اشتباه نکنم آمده یک وضعیت صعودی رو اینجا به, نتیجه به در واقع نمایش گذاشته آمده یک high معاملاتی رو انجام داده که یک حالت evening star هم هستش دیگه این ستا یک حالت evening star هم هست و باعث ریزش قیمت به سمت پایین شده و بعد از اینکه این gap معاملاتی شکل گرفته به سمت بالا اومده تحت عنوان یک candle hanging man یا یک یا یک مرد دارآویز که high معاملاتی این hanging man ما کاملا برابر بوده با high این evening star یا high اون star ی که توی evening بوده و کاملا با توجه به اینکه این دوتا high یک اندازه بودن و یک رده رو داشتن میتونیم تحت عنوان double top یا سقف دوقلو یا tweezers top میایم این وضعیت رو در واقع بررسی بکنیم یه نکته که وجود داره خیلی از الگوهایی که ما توی شمهای ژاپنی بررسی میکنیم در واقع به نوعی همترازش توی الگوهای نموداری وجود داره که ما بعدا توی بحث چارت پتن ها راجبی صحبت میکنیم در واقع هیچ فرقی با همدیگه نمیکنن فقط به قولی میگن که تکنیکال بلوک شرق و تکنیکال بلوک غرب که در واقع اینا جفتشون یکی هستن یعنی هیچ فرقی نمیکنه چون که بحث technical کلا بحث روانشناسی هستش و روانشناسی انسان ها در طول تاریخ هیچ فرقی نمیکنه و این باعث میشه که ما توی technical بیایم از این روانشناسی استفاده بکنیم و بتونیم در واقع پیش بینی قیمت رو به سرانجام برسونیم خب مثال بعدی که اومده راجب به tweezers top and doji pattern اومده زده time SM شاخص پی هستش time weekly در واقع time هفتگی هستش که اومده به نمایش گذاشته اگه دقت بکنین بعد از یک رشد بسیار زیادی که اینجا داشته در واقع top ی که توی این candle bullish آمده انجام شده بعدش یک در واقع candle doji آمده به ثمر رسونده و بعدش یک candle bearish آمده کلا وضعیت رو نزولی کرده به سمت پایین که یک tweezers top and doji pattern به ثمر رسونده خب بحث بعدیمون راجع به لاین ها هستش که من فکر می‌کنم زمان تقریبا ده دقیقه شد دیگه این فایل تمامش میکنم که حجم دانلودتون زیاد نشه اگه سوالی چیزی داشتید بنده در خدمتتون هستم کارگزاری موبی سرمایه و اگه سوالی بود که حتما تماس بگیریم و با داخلی من صحبت کنیم اگر مشکلی باشه حتما در خدمتتون هستم امیدوارم که آموزش ها استفاده بشه و مثمر ثمر باشه انشالله هم این هستش که هلوش هلوش 300 خورده ای فایل ضبط بکنم و در اختیار دوستان قرار بدم امیدوارم که موفق باشید ما تا صفحه 108 از پی دی اف و تا صفحه 94 از کتاب پیش رفتیم انشالله بقیهش رو روزهای آینده حتما خدمتتون خواهم بود روز خوش و خدا نگهدار